Продолжение книги. Прежде чем слушать вторую главу моей книги, обязательно нужно прослушать первую главу, то есть предыдущую главу, перейдя по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Приятного прослушивания. Примечание. Для комфортного усвоения возьмите карандаш или ручку с блокнотом и записывайте, делая пометки, к своему случаю в жизни. Итак. Для соискателя. Руководство или инструкции по поиску работы. Привет, друг. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю, как говорится, всю соль без воды, поэтому все кратко и не утомит тебя при чтении. Напомню, о чем книга. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Глава номер два. Обязательно указывайте желаемое в объявлении. Что это значит? Это самая короткая глава в данной книге. Приведу пример из личного опыта. У меня в объявлениях написано пятидневка, а суббота и воскресенье выходные. Желаемое время работы указано с 9 до 18 и оплата труда в 10 тысяч гривен за один календарный месяц. Я с уверенностью могу сказать, что работодатели тоже люди и звонят в 99% строго в указанные дни и промежутки времени. Конечно, бывает 1% работодателей, которым наплевать на людей, то есть на соискателей, и они предлагают совсем арабские условия труда. Меньше оплачиваемые, возможно они не читают текст в объявлениях, Просто срочно им нужны рабы это главное, а вдруг вы согласитесь? Лично я знаю чего хочу и сразу отсекаю такого рода предложения. Как раз следующая глава будет посвящена жадным работодателям, которые привыкли жирно жить и не намерены делиться с вами деньгами. Продолжение читай в следующую субботу. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч. Thank you.